爱不是一个行为，它并不是我们所做的事。如果我们做它，它并不是爱。无为跟爱有关，它是一种存在状态，而不是一种作为。没有一个人能够持续的做任何事情二十四小时。如果我们在做爱的事，那么当然我们无法做它。 二十四小时，无论我们做的是什么，我们都会疲倦，我们都会觉得无聊。然后在做完任何事之后，我们就必须放松。所以，如果我们在做爱的事，我们将必须放松而进入恨，因为我们只能放松而进入它，它相反的那一端。 那就是为什么我们的爱一直都跟恨混在一起，在这个片刻我们爱，而下一个片刻我们就恨同一个人，同样的那个人变成了爱与恨的客体，这就是爱人的冲突。因为我们的爱是一种行为，所以才会有这个痛苦。